akan memiliki seluruh dunia bersamanya. Dan dia yang tidak bisa akan berjalan sendiri di dalam jalan yang sepi. Karena dunia